inilabas na ng pulisya ang buong autopsy report nito kung saan dito ay pinapahiwatig na walang kasalanan ang mga Becky friends na kasama ni Christine sa loob ng hotel. Sa unang pahina ng report, malinaw na makikita ang cause of death na ruptured aortic aneurysm. Ito ang depensa na paulit-ulit na sinasabi ng mga suspect sa kaso. Sa ikalawang page naman ay makikita ang full autopsy report kay Christine Becerra. Walang indikasyon dito na nakainom ng isang pampatulog na gamot si Christine. Wala ring indikasyon na may similya sa loob ng ari niya. At ang pinakateling na ebidensya na hindi talaga dinalaw si Christine Becerra ay itong report na ito tungkol sa hymen niya makikita ang mga katagang presence of deep-healed laceration. Ang ibig sabihin nito, matagal na ang laceration. So kung nagkaroon man ng pagpasok ng matigas na bagay sa ano ni Christine, matagal na itong nangyari dahil healed na ito. Meaning hindi nagkaroon ng anumang intercourse si Christine Dacera bago siya pumanaw. So dito ay masasabi nating absuelto ang mga Becky dahil hindi naman nagalaw si Christine Dacera. Kami, hindi namin si iniwan si Tim. Until the end, hindi namin si iniwan si Tim. Kaya ang sakit ng mga sinasabi nila, hindi nila alam nangyari. Tumingin sila sa CCTV. Nandong kami sa police station, sa ospital, sa hotel. Hindi namin siya iniwan. Absurd po. Paano mo nag... Bakla po ako. Never po ako nakapagtalik sa babae ever in my life.